Gracias. Allah'tan Meşhur olacağım, meşhur. İlk önce bunu Hacı Üskü bana göstereceğim. Ona çok selamı söyle. Aleyküm selam. Dur acele et. Evet, tamam, tamam. Çok teşekkür ederim.